अभी थोड़ा सा मेरी तरफ घूमना है करो थोड़ा आगे अच्छा लंबा सांस लीजिए छोड़िए बिल्कुल एकदम ऐसा पकड़ो नेक होता लंबा सांस लेना ओके कालते तो झोपायचे सीधा लटोगे इस तरह से हाथ इस थोड़ा पीछे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे करेक्ट इस तरह से बिल्कुल फ्री रिलैक्स अभी सीधा लेट जाना बिल्कुल रिलैक्स ठीक बिल्कुल फ्री छोड़ दो बेटा बिल्कुल पे और नीचे बस ऐसे हाथ रखना है और इन्हें दोनों फोल्ड करना है इस तरह से लंबा सांस लीजिए छोड़िए रिलैक्स सेम आता है ऐसा लंबा सांस लीजिए छोड़ना बॉडी फ्री एकदम relax Ha ha ha. Relax कुछ डरने का नहीं है हम्म। लंबा सांस छोड़ो बिल्कुल ब्रेथ बिल्कुल अभी खड़ा होना है हाथ दूंगे ना बेटा दूसरा नंबर रखो हाथ रखिए मेरे हाथ पे चलना नहीं पीछे लंबा सांस लीजिए छोड़िए सीधे रखिए सरल <laughs> और कमरे की सेटिंग करो अपना <laughs> लंबा सांस छोड़ो ठीक है अभी चल के देखो उठ के कैसे लग रहा है बेटर <laughs> अभी जो नी का था पेन देखो बिल्कुल कैसा है hmm, यहाँ का स्टिफनेस भी बिल्कुल निकल गया हाँ ओके बेटर है बेटर? अच्छा बेटर <laughs> से भी अच्छा एक्सीलेंट है take it breathe breathe up Take a breath Breathe out. Okay. उठ के बैठ जाइए डरने लगा yeah, ना <laughs> नहीं नहीं वो आवाज थोड़ा <laughs> खटखट हुआ बस या नो इट्स ओके थोड़ा सा हाँ, ऐसा पकड़ना है हुँ? हाँ। इस बाजू में यहाँ तक है ना निकल देंगे अभी take it breathe okay breathe out पहले निकला Like this? Oh, yes. To the side, Virginia. Okay? Yeah. Set. थोड़ा सा आगे lower leg stretch relax Breathe out. Okay. Relax. Ow. Yeah. Something went cut. Yes. Deep breath. Do सा relax. छोड़ना है sides. ठीक है अभी उठ के बैठना है मेरे फिंगर पे फिंगर रखना है यहाँ पे फिंगर लॉक करके फिंगर लॉक कीजिए आपके फिंगर आपके finger yes take a breath breathe out चलना नीचे के भी खड़ा होना है ओके बिल्कुल गिरोगे नहीं हम्म। बिंदास रिलैक्स मुट्ठी मुट्ठी छोड़ो लूज छोड़ो लूज छोड़ो लूज छोड़ी कहीं पेन देखो तो वो चेक करके बताइए I think no this is become much better कुछ लग रहा है कुछ पेन अभी नहीं ये बहुत कम हो गया ये बहुत कम हो गया ना yeah yeah a lot a lot less in fact a lot less ये यू फॉर सिटिंग एक दो बार सिटिंग दो सेटिंग बहुत हो जाएगा हां कब जा रहे हैं आप काम पे I am going day after तो वापस आने के बाद आफ्टर फेब्रुवरी ओके सेटिस्फाइड है yes yes yes thank you so much <laughs> yeah, thank you.